Bonjour, donc Limousique est une nouvelle application musicale qui transforme tout support connecté, tablette, ordinateur euh, et euh, téléphone portable, en instrument de musique polyphonique live. Pas besoin, de, pas besoin de connaissances en solfège, pas besoin de technique préalable. En fait, on va travailler avec un système un peu comme les guitaristes débutants qui vont travailler avec une tablature sans aucun solfège et on va pouvoir très rapidement, sans aucune connaissance ni pratique préalable, euh, pouvoir jouer des milliers de chansons. La musique est basée sur l'harmonie classique, donc on va pouvoir jouer aussi bien des chansons euh, depuis Beethoven euh, jusqu'à Vianney en passant par les Beatles, très facilement. Voilà, donc grâce à le libérer le musicien qui est en vous.